a Köröstalányi Népfőiskola második alkalmához érkeztünk el, és szeretettel köszöntöm Kardos Károly polgármester urat, Unóka Péter képviselő urat. napot kívánok! Útban Szarvas József az egyik előadónk, aki a Tündérkert mozgalomról fog előadni, és köszöntöm előadóinkat, Egyesi Szilárdot, ő hol van? ott van hátul Hegyesi Szilárd, Kis Ferenc sajtkészítőt, és külön szeretettel köszöntöm Kiszel János és Zsuzsika nénit, a Köröstadányi Díszítőművészeti Kör vezetőjét, a Köröstadányi Fehér Hímzések című könyv szerdőjét, is még hosszasan sorolhatnám. A Köröstadányi Névfőiskola azt a küldetést vállalta föl, hogy tudatosítja a, lak, a ladányi lakosokban, hogy nem csak az a fontos, hogy mennyi pénzt termelünk meg, hanem az, az is nagyon fontos, hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa, hogy ez a pénz azonnal kimegy a településről, vagy pedig itt köztünk kézről kézre jár. Azt szorgalmazzuk, hogy lakosként mi is hasonlóan gondolkozunk, mi már régóta az önkormányzat, említettem az első alkalommal elmondtam, hogy az önkormányzat lehetőleg kivitelezőként, beruházóként körösladányokat választ ki, és nekünk is az lenne a feladatunk, hogy lakosként mi is hasonlóan gondolkozzunk, hasonlóan gondolkozzunk a pénzünkből ladányi termelőktől, ladányi kézművesektől vásároljunk. El kell mondanom azt is, hogy a Körös Ladányi népfőiskola létrejöttét a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatja, szervezői a Békés Csabai Életfa Kulturális Alapítvány és a helyi Kultúrport Alapítvány. A mai nap programja különösen gazdag. Meg fogjuk nyitni a Körösladányi Fehér Hímzések kiállítását, ezt már itt a sarokban láthatják, és emellett Körösladányi népdalokat fogunk meghallgatni, Eladást vesz a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáiról, a napenergiával működő aszalóról, a kézműves élelmiszerek jelentőségéről, végül a kézművesek munkáit, bemutatóját nézhetik meg. Éppen a gazdag program miatt kérem az előadóinkat, hogy lehetőleg tartsák az előre megbeszélt időpontot, hogy csúszást ne legyen.